coral da Escola Ensejo da Vontade de Macedo e vamos cantar a música Valeu a que somos de Jaguaribá. Deus cuida a sua vida bem. Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoar, abençoar, correr com você até o fim. É assim, eu sei que pra você também sou algo que te faz tão bem, mas que amigo e irmão. Valeu, oro e peço pra Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoar vou correr por você até o fim. Assim, eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas de amigo